Hola, muy buenos días. Hoy es 29 de enero del 2021. Estoy un poco incómoda porque no he dormido bien. Y ayer le decía que estaba agotada. Entre las cosas que ayer no le comenté, la primera mala noticia que yo tuve en el día fue una paciente gemelar que tuve que verla y los dos bebés habían fallecido dentro. Es decir, no se le logró el, el embarazo. Y eso me cayó tan, pero tan mal que me llevó a, sentirme cansada, estresada también ayer en la tarde. Así que le pido disculpas el video al inicio del día de ayer de charlas con cubanía me dieron de esa forma agotada. Se suma también las horas de viaje, todas las horas de trabajo que he realizado aquí y en la casa, es decir, en el trabajo y en la casa. Y hoy me despierto un poco incómoda porque entre esos asuntos que han ido pasando, más todos los que vienen, siento el cuerpo cortado, como decimos en Cuba. Ya voy caminando hacia mi trabajo. Hoy es viernes, nosotros trabajamos pocas horas los viernes porque es un país musulmán y ellos rezan. Tienen eh, los viernes un rezo largo ellos pueden empezar a prepararse a las 12 del día para las 2 de la tarde rezar. Ellos rezan cinco veces en el día. Espero que hayan amanecido bien, que no se les pegue mi, mi vibra. Aunque bueno, yo sé que cuando llega el trabajo todo lo que tengo se me quita, porque me entretengo con Aminata y con los mismos pacientes. Hoy no creo tener muchos esperando por mí, así que me moveré un poquito más rápido por la tarde tengo que ir a comprar una línea en Africel para mandarle el número a un, amigo mío. Y no hay mucho para hacer los viernes. Ya lavé, limpié, tengo mi comida preparada. Así que el día es libre. Mañana debo venir aquí al hospital para tener un encuentro con Aminata. Me va a realizar un bernanchín, una comida africana está aquí tranquilito hoy por lo que veo. No hay personas alrededor. No sé qué pasará, aunque bueno, ellos descansan bastante. Al gambiano le gusta comer y dormir. Y conversar con sus amigos bajo una mata tomando a talla. <laughs> Es lo más clásico aquí en este país. La temperatura es agradable. Miren los animalitos, no sé si podrán verlos. Aquí en la parte de atrás tenemos un puerquito y del lado allá como una familia de chivitos. Este está hoy apagado, completamente apagado. No se siente ni un alma. Ay, pues sí, hoy me desperté incómoda. Que no me gusta despertarme así. Para nada. Les deseo un feliz día, que se mantengan al tanto de las noticias que hay en Cuba, que están muy fuertes e importantes. Y ya ustedes saben, compartir, darle like si le gusta y suscribirse también para todas las personas que no se han suscrito. Les deseo un feliz día y que se cuiden mucho. H y bendiciones como decimos nosotros los cubanos. Muchas bendiciones. Bye bye.